боғбон нест каме себчинам хоб будаст себ ҳам чиндам акнун хона меравам себҳоро аз куҷо овардӣ писарам аз боғи боғбон боғбон ба ту иҷозат дод ки ба боғ дароӣ росташро гӯям иҷозат пурсиданӣ будам локин ӯ хоб буд нахостам аз хоби ширинаш бедор кунам